大家好，dabro paralaviknam kanalu，呃，给大家背的吧，阿金，汉语五二一，汉语我爱你。呃 s e m o t a meučim，给大家鼓油一掌。那就白一次，star s t a r l goni snait，高大锣鼓，老马识途。话说春秋时代，齐桓公出征攻打北方一个小国。 去的时候是春天，遍地绿草茵茵；回来的时候是冬天，到处白雪茫茫，狂风怒吼。于是齐桓公的队伍迷失了方向，找不到回去的路，大家都很着急。这时，齐桓公的宰相管仲说：“可以利用老马的经验。” 于是，齐桓公派人挑选了几匹老马在前面引路，果然走出了迷谷，找到了回去的路。老马识途这个成语用来比喻有经验的人熟悉情况，办事效果好。小， <laughs> 八 <laughs> 嘎！